召喚に応じ参上した貴様が私のマスターというやつか私か好きにするがいいついてこい振り落とされるなよ慣れ合うために私を呼んだのではないだろうなんだ おしゃべりでもしに来たのかもはや王も騎士もない私はお前のサーバントだ貴様が膝を屈した時その首をいただこうそれまでは私に頼るがいい聖杯か役に立つのなら使う偽りなら破壊する 目障りだなぎ払う潰すそら調子を見てやるふん なかなかだそらなかなかだ祝福をそらそら砕け散れ呪い竜払う 相見るがいい。せい 戦えあるいは死ねは反転する光を飲めエクスカリバーモルガー